Ну да. Эм, сидел? Сидел. За что? Сидел за убийство. Сколько лет дали? Дали 9 лет. А, что это за история с убийством? Что случилось? Я заступился за девушку. Ну, отдыхали в компании вчетвером. Я с девушкой и, ну, так назовем, товарищ с девушкой. Вот отдыхали вчетвером на квартире у них. Пригласили нас в гости. И какой-то момент они поругались, то есть та пара поругалась. Муж схватился за нож, я его первый раз успокоил, все нормально. Потом получилось то, что они как-то, ну, в какой-то момент удалились к себе в комнату, их долго не было. Я пошел посмотреть, где они находятся. Захожу, девушка отползает от него по дивану, пытается защититься, а он на нее нападает с кухонным ножом. Естественно, я не мог стоять. Я подошел к нему, и говорю, Саша, я говорю, ты что делаешь? Мы только разговаривали. Ты зачем за нож хватаешься, если ты решаешь какой-то вопрос со своей женой? Делает на словах или как-то там, ну, точно не за нож. В общем, я его отталкиваю, он идет на меня с ножом. У нас происходит с ним драка. Я не, я не знаю, как получилось, что я забрал у него этот нож. И, ну, он сопротивляется, продолжает. Я наношу ему удары нашел удары рукой, а в руке нож. То есть даже по траектории удара, когда мне показывали фотографии, все ну, не так наносится ножом удары просто. Я наносил удары в голову кулаком, а получал, что я его калечу ножом. То есть я даже уже не понимал, что нож, то есть настолько был или напуган, или в таком шоке, что такое вообще может быть происходить. Я даже не ожидал, что такая ситуация развернется. В общем, последний удар, который я нанес, он получился ему, как я хотел ему ну, сбить дыхание, что он маленько, ну, все-таки остыл там или что. Получилось, что ножом я ему в спину воткнул. Да, виноват. Не удержался, не мог сдержать себя. То есть, на что мне объяснили? Когда ты забрал нож, нападение на тебя прекратилось. Я говорю, я понимаю, но показания жены говорит одно, то, что она говорит, если не Серега, то есть он бы меня порезал. Я говорю, как же так? То есть, ну, место защиты было, то есть я имел право защищаться, то есть это вообще 108 статья нашего УК, то есть РФ, то есть превышение пределов самообороны. Мне пишут, у тебя внезапно возник умысел. Мне просто говорят, у тебя внезапно возник умысел на убийство – то есть мы сидели, отдыхали, и я внезапно решил убить человека. Он вообще никак не клеится. Что мне сказать? Запросили девять с половиной, Дали 9. Когда сел? В семнадцатом году. Это первая охотка? Да. До этого чем занимался? Ну, я тут, тут работал водителем. Ну, где как, с работой туго тоже. В Нижнем Новгороде? В Нижнем Новгороде, да. Ну, то есть попадались там моменты какие-то, куда-то съездить или что, то есть за руль, там, ну, едешь, то есть, ну, работал. А, Но ну, стабильная была или нет? Нет, не нестабильно. Ну, то есть где-то зарплата не устраивает, ну, там в месяц, нам иногда 15 тысяч в месяц, что это? То есть это ни о чем. Вот так вот перебивался где-то. Семья есть? Ну, мать, мать, сестра. Не женат? Нет, не женат. Я сказал сразу девушке, я говорю, ну, вот, с которой жил, я говорю, что, 30 лет тебе, что ты будешь меня ждать, у меня девятка, живи для себя, то есть, ну, я понимал, что я скоро не выйду, ладно бы хоть там, может быть, там, 3-5 лет, да, я понимаю, что я совершил такое, но но ну, не настолько. То есть я бы сам не полез никак. Я просто действительно увидел угрозу, что сейчас, тем более второй раз, это повторилось, второй раз он схватил нож, не первый, и пытался убить. Мне сказали, тебе надо было вызывать полицию просто. Тебе надо было вызвать полицию. На что я говорю, а, а в течение того времени, пока полиция приедет, мне что, уворачиваться или там прыгать с ножом? В квартире еще четырехлетний ребенок, их ребенок. Янка там, девчонка у них маленькая. То есть я не знаю, что делать. И этот парень потом узнается на суде, что у него уже была 111 -я. Это 111 нанесение тоже, ну... Ну, короче, он уже резал людей. Вот, это все узнается потом уже в деле, на что суд не обратил внимания, не разобрался ни в чем. Я писал апелляшки, пытался что-то доказать обратное. Адвокат, у меня два адвоката было делали, в принципе, все, что можно. Пишут бумаги, все грамотно. Пацаны помогали тоже там и пеляшки писать, подсказывали, что нет и все. 9 лет твое. Держи, поехал. А... частично я был в сознанке, но... А, еще миллион иска мне прилепили. 9 лет и миллион иска, где я возьму? Работы не дают. На зону... А, нужно отдать, да? Конечно, обязательно. Миллион сто. Миллион сто, если быть точным. Потом убрали, потому что в православных похоронах не учитывается алкоголь. То есть 4 тысячи скинули. То есть вот, что они могли сделать. И все, миллион сто отдай, зарплату на зоне не дают. 80 статья, это 80 статья, это у нас отсидел вот полстрока, и ты уходишь на принудительные работы. То есть тебе платят ставку, там, допустим, 16 тысяч минимальный оклад труда. Кстати, Путин это говорил, чтобы люди быстрее адаптировались к вольной жизни, начинали работать, копейка там отлетает государству, и человек работает, ближе находится ну, к родственникам, то есть он более адаптируется к жизни, к вольной вот это время. И он может уже, допустим, вот у меня девятка, я 4,5 отсидел, могу уходить на 80 работать какое-то время и могу раньше уйти, раньше, чем через вот 4,5 года, которые остались. В той исправительной колонии, где я был, мне всячески это рубили. А где сидел? К-12. А это где? Это Нижегородская область, самый край, Киров рядом. Вот. То есть всячески не дают поощрений. Пошел работать, не работал, ни одного рапорта не было. Не работал. Пошел работать, полетели рапорта. Ни за что. То есть отрядник у нас был, подполковник. Вот это вообще отдельный момент. Вот настолько подлый человек. Я не знаю, вот как вот они следят за всем этим, как вот Гуфсина это смотрят, генералы приезжают. Никто не уходит у нас по 80 статье он расширяет свою, свое швейное производство на территории лагеря. Личное? Ну, это не личное вроде как, а, ну, естественно, все Имеясь. лаве хорошо там идет. Нам зарплата, ну, сколько? Ну, рублей 300 в месяц, это хорошо. То есть это у меня получалось, что я могу себе сахару хотя бы взять, пачку сигарет. Это вообще получалось шикарно. Зарплату иногда достигал, я вот листочки все сжег, ну, потому что, ну все, я поехал, без надобности они, я никуда их не делал, они бы все равно пропали. 50 рублей, 40 рублей в месяц. Ну это что такое издевательство? Никаких условий труда, нету элементарной даже вытяжки. То есть синтепон, швейные производства, вот это все. Это все вредно, даже элементарные вытяжки. Дыра в стене с вентилятором, это не вытяжка. Все дохают, все вот это вот все равно отражается на здоровье. Пацаны молодые, запирают все. Кормежка вообще ни о чем. То есть кормят, я не знаю, каша постоянно. Мы 4 месяца ели сечку. Завтрак, обед, ужин. Ели сечку. Я не говорю уже про яйца какие-то, масла. 4 месяца перед Новым годом, я сейчас скажу даже, числа с конца ноября где-то. Вот 4 месяца. Просто жестоко вот так вот. Работайте, Чуть что, рапорт, все, УДО никакого не видать, а рапорт закрывается за целый год. Или поощрение заработано. Поощрение не дают. Что хочешь, что и делай. Когда приехали представители Вагнера? Приехали не представители Вагнера. А Пригожин? А... Пригожина я вообще ни разу не видел. Ага. Приехали человек 7-8 военных ага. с погонами. Ага. То есть они в камуфляже, с погонами. Был, разговаривал со мной подполковник. Ну, это точно я, потому что служил в армии, я знаю. То есть, вот это, это с двумя звездочками большими разговаривал подполковник. Ну, то есть они представились, что представители Минобороны? Нет, они просто говорят, ну, вы понимаете, то, что мы на войну вот тут вот собираем, зарплата такая-то, объясним условия, зарплата 100 тысяч, угу. чистый лист, то, что тебе потом, угу. то есть как будто ты не судим. Угу. То есть ты, если останешься живой, все, с чистой совестью на волю. Через полгода, да? Да, полгода контракт. И сколько оставалось до конца у тебя? Чуть больше трех лет. Подписал контракт когда? Подписал контракт я 20 декабря. Но с другой стороны э, стояла группа Вагнера на подпись. ЧВК вообще там не учитывалось. Я видел две буквы. Ми Министерство обороны, МЭО. Все. Как ЧВК, я, ну, я а не... Как, как, а как тогда очутился Вагнер? А просто говорят, вы вагнеровцы и все. То есть Министерство обороны, у них даже форма маленечко другая, а вы, говорят, это ЧВКшники. Просто зарегистрирована бумага, то, что как министерство, мы еще угу. переглянулись, я думаю, а как так вроде что-то это. Потом мне объясняли, что она вообще в России запрещена. То есть ЧВК на тот момент ну, как сказали, его вообще как не существует, что ли, или что? То есть вот, ты неофициально, но подписываешь бумагу, и все все это знают, то, что ты едешь вроде на войну. Когда приехал в Украину? В Украину вот 20 декабря. Прям 20 декабря? 20 декабря прилетели в Украину, и прям по Шурику просто подписали, угу. переоделись. И поехали тренироваться. А сколько э, лагерь имеет человек? Сколько сидит? В котором я сидел? Да. Ну, около 600. А сколько согласилось поехать? Поехало нас около 70 человек. Это первая волна была? У нас первая, опять же, потому что говорят, что не давало этому начальнику колонии он не давал, чтобы кто-то ехал туда по одной простой причине, у него швейное производство. Там люди шьют, зарабатывают денежку. Ему было, как я сейчас уже понимаю, что невыгодно было отправлять людей, потому что они работают. Даже пацанов молодых, которых, которые согласились ехать туда, убрали по одной простой причине, сказали, у вас не лады со здоровьем, а пацаны по 25 лет, у вас аритмии, еще что-то придумали. Короче, по медицинской части их просто не допустили. Просто убрали. Так, как говорит, мне сюда с гепатитом, с ВИЧем приезжают. Да, а вот с этим нет. То есть сердце бьется, пацан молодой, 25 лет, говорят, у тебя учащенное сердцебиение. И выбрал именно тех, которые работают на швейке. А, э, где стоял? Где воевал? Населенный пункт какой? Так, много путешествовали по ночам. То есть, говорят, мы были под Лисичанском. Потом Красная Поляна я был. Да. Но под Лисичанском не воевали, мы ездили. Ну, потому что Лисичанск уже на то время был захвачен. Ну да, копали окопы. То есть там вот так вот. Потом мы были Красная Поляна. Вот последняя как раз откат там был. Мы приехали туда ночью 29 выехали ночью, то есть 30 мы были уже там. Приехали, два дня мы там, ну, якобы провоевали там, потому что, ну, такой обстрел, не знаю, нам сказали, займите позицию, держите. Ну, я не знаю, мы сидели, по нам стреляет все, что можно из любого вида оружия, танки, гранатометы, пулеметчики снайпера, это вообще просто нереально что-то, я не знаю, он попадал в руку попал сюда мне, когда двери были полностью заблокированы, рикошетом сюда попала пуля. Не проткнула, ничего не пробила, просто рикошет. Я вообще был в шоке, то есть мы даже не знали, мы, все, вот эта точка, вот там нужно захватывать, держать оборону. Сидим, держим оборону. Мы пришли, как начали стрелять. А мы что? зеленые, то есть мы вообще ничего не понимаем, даже не знаем, как перебежать, все уже в башке вот это стало включаться, чему, что подсказывали, что это, кое-как пробегали, я вообще не понимаю, как меня пуля не достала, меня Господь отвел вообще, пацанов некоторых на подходе, еще даже не подошли к деревне, уже за трехсотила паренька, короче, ему сразу два колена снайпера прострелили, то есть он даже не дошел до позиции. Как дошли до первого дома, еще два трехсотых сразу, одному руку, другому ногу. Ну, руку одному ему повезло, ему сразу замотали, она на вылет пуля прошла. А другому по ногам, он просто кричит, пацаны, говорят, я, вот, я чувствую, все, я вытекаю, я сейчас это, озябну. Мы ему, естественно, перетянули, все. В плен э, где взяли и когда? Так, в плен меня взяли 3 числа после отката. 3 Мы... января? Нет, 3 февраля. Февраля. Да, мы откатывались, откатились, я там промок, провалился. Откатились, что значит? Отход. Ага. Нас заменило другое какое-то подразделение, ага. я не знаю. Заменял другое, говорит, ваше уходит, вы пойдете на другую позицию. Вот мы пошли, ночь не спали, все измотанные, не жрали три дня. Три дня точно я не жрал ничего. Не пил, ни воды, ничего. То есть ели ледышки, бутылку найдешь, расколешь ее, и вот ледышечки вот эти, то есть даже вот до такого доходило, что не могли не попить ничего. Откатились, слава богу, забрали раненых, то есть все, вынесли, вывезли это, сделали то, что со мной я сам лично вытащил, не вытащил, а вывел двух трехсотых там раненых, у одного что-то там задницу ранение, у другого там внутри лица, короче, во рту там вообще все пошибал, то есть он слюни текут, все вот такое вот. Но он ходячий, то есть был. То есть вот я их вывел, пришли до точки, медики там посмотрели, все забрали. Это... Все вышли раненые вообще, все 300 всех вывел. Чудом, опять же чудом, <laughs> я не знаю, как так получилось. Вот эти перебежки, вот действительно, бог вот прям отвел, прям вот видишь уже пули, просто видишь их Просто ну такой страх уже, так все замедляет, просто смотришь, они летят кругом, то есть, знаешь, вот как комары в лесу, вот так вот, и не знаешь, куда деться, но они не попадают почему-то. Видел, как ранят пацанов, то есть, да, все это видел. Ну, сам я не знаю. Так как. где взяли в плен? А, вот. В плен взяли, как мы откатились, пришли на какую-то базу. При, привезла нас машина, мы были, где откатились в поле в каком-то. Угу. Загрузили в машину, отвезли. Там мы ночь опять не спали, уже утро. Все, говорят, сегодня будете целый день отдыхать. Мы такие, хорошо, отдыхать, отдыхать. И собираем, нас записывают, кто что, кто кого. То есть оставшиеся из этого, из моего подразделения, соединили еще там с кем-то уже в перемешку получилось. То есть кто-то там уже старенький, ну, кто отслужил там, допустим, 4 месяца. То есть получился солянка. И сразу же, как записали, говорят, пятиминутная готовность, ребят, собирайтесь, вы сейчас выступаете, короче, выходите. То есть на позицию идете там подменять наших, потому что, ну, они там держат, вроде они там устают, там или что-то, надо их это поменять. Тоже так же, как произошло вот в этой деревне. Мы собираемся, естественно, идем, то есть, ну, все замучены уже никакие, я еще провалился там в воду, то есть, у меня что было, то одел, что пацаны дали, то есть, меня как взяли, у меня форма, говорят, ты кто такой вообще, что тебя, что тебя задержит, ты как выглядишь? -то? Я так и так, что было, то и дали. Вот. И пошли в какую-то лесополку. Я не знаю, что это такое. Все одинаковое. Просто длинный лес полоса, тут поле. Обходим, все то же самое, только с другой стороны. И вот так шли, шли, я не знаю, мы шли, вышли мы часа в три, а пришли ночью где-то в начале 12 То есть мы со всеми грузами, все БК, все, что надо было взять, то, что нам дали, говорят, берите гранаты, патроны, вот эти все, там, пулеметы, там, кто что, кто во что гораздо, короче, набрали. Идем в эту лесополку. Говорят, там займете позицию в окопах и держите ее. Мы приходим, а окопов нет. То есть, по рации этот старший связывается, надо копать. Надо их еще выкопать, а время ночь, говорят, завтра будет наступление. То есть, завтра будут по вам стрелять, вам нужны окопы. Вот мы ночью копали, копали, все. Время 2 часа ночи. Надо идти за пайками. То есть надо кушать, что-то у нас ни воды, ничего нету. Мы идем в лесополку. Я по этой дороге шел туда. Мы все туда шли. Все нормально. Идем обратно. То есть надо было вернуться чуть-чуть на позицию и взять там сухпайки. Там как раз вот ну, на всех. Берем сухпайки. Нас было четверо трое идут вперед, я отстаю. То есть я измотался настолько. Еще я не разгрузил БК. Мне тяжело, то есть у меня в разгрузке во всех карманах 5,45 патроны упакованные, помимо рожков. То есть граната, этот, медичка, жгут, угу. бинт и укол этот, ну, мощный, короче, угу. какой-то, если там ногу, руку оторвет. Вот. Все, и вот эти все патроны, я иду, я чуть живой, мне дали меньше всех пайков, но я так измучился, у меня температура, я еще на этой красной поляне утонул, провалился под лед полностью, то есть весь сырой, то есть что вот штаны дали, поменял, ботинки, все, короче. Вот. С температурой иду, мне плохо. Эти трое отрываются от меня и просто меня оставляют. Я иду, я знаю, куда идти. Дорога длинная, они ушли вперед, я уже их не вижу. Время ночь. Я иду, вот уже все, на последнем дыхании, дохожу. Останавливаюсь именно в том месте, где сидят вот три украинских солдата. И они говорят, это с тобой, говорят, вот эти трое сейчас пришли, ты с ними? Я говорю, ну да. Говорят, нам нужно проверить, говорят, тебя, ты в лесополку зайди, не пали позицию. То есть, ну это понятно, но я в таком состоянии, что, как мальчика взяли, реально вот такая история. Я двигаюсь в лесополк, он говорит, так, там, говори, там, что, кто, откуда, ты под прицелом. Говорит, тебя двое держат, ты, потому что, ну, мало ли, говорят, тут кто ходит или что-то, ну, мы здесь наша позиция, а кто ты, нам неизвестен. Ну если ты с этими тремя, мы сейчас узнаем, и пойдешь дальше. Ага, далеко я не ушел. Он что-то по рации там поговорил, ну, как я сейчас уже понял, он сказал уже, то, что тут вроде этот, чувствуется наш клиент, сейчас мы его упакуем. И он говорит, рожей в пол, кинь автомат в сторону. И рожей в пол. Я ложусь, он говорит, ты вроде кацап. Я говорю, я не знаю, что такое кацап. Он говорит, русский. Я говорю, да, русский. Я говорю, ну все, ладно, ясно. И, короче, один выбегает, Двое кричат, мы тебя держим, ты не вздумай дергаться. Я говорю, я не дергаюсь. Он мне завязывает сзади руки. Ну, автомат отбирают, я его справа от себя положил. Забирает, вдвоем подходит, поднимает меня, ведут и начинают обыскивать. А где, говорят, документы у тебя? Я говорю, ну какие документы? Я говорю, у меня нет никаких документов. Ну как, ты как сюда попал, ты же русский, как ты в Украину приехал без документов? Я говорю, да меня не было. Так ты сидевший, что ли? Я, ну да. Так ты Вагнер? Я, ну да. Что началось, короче? Ой, это, я не знаю, это не забудешь, короче. Я думал, я все, я лежу, я думал это. Ну все, они просто сейчас меня разорвут. Нет, оказалось не так. Они, ну, конечно, я понимаю, они злые, то, что я к ним пришел тут воевать, убивать. То есть, да, это их и право так поступить, я не осуждаю ни в коем случае их. Они еще мягко со мной обошлись. Очень мягко со мной обошлись. Потом привели меня к себе в лагерь, завязали глаза, то есть вначале шапку натянули, завязали скотчем шапку, чтобы ну, не видел куда чего. Привели, стали разговаривать, что, как, откуда. Ну, в принципе, вопросы всегда были одни и те же. И это, говорят замерз, а они тут одежду на мне разорвали, я вообще, то есть майка, все, холодно, снег, все. Ну, это, укрыли меня этим спальным мешком, говорят, замерз, я говорю, да, мне холодно. Украинский солдат укрыл меня, и что-то мы вот с ним разговаривали, говорят, говорит, что пришел-то? Я, ну вот так и так, говорят то, что тут воюют террористы, мирное население терроризируют, то есть убивают, почем зря, то есть такая ситуация, так как они вроде в состав России вошли, Луганской, Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской области. Вроде их терроризируют террористы, и вроде вот нас сюда прислали. Он говорит, ну ты видишь, говорит, я как с тобой разговариваю. Я, как? Я на русском языке, говорит, с тобой разговариваю. Я защищаю сейчас свою страну. Ты сюда покой хрен пришел. Мы с тобой спокойно, вот даже сейчас разговариваем. Ты же видишь, что все не так. Все, упаковали нормально, сигарет дали. Это понятно. В курсе, что группа Вагнера признана террористической организацией в мире? Сейчас уже да. Сейчас уже в курсе. То, что до этого я знал, что она просто запрещена, то есть ее как ЧВК у нас запрещено, не существует как бы на бумагах. А то, что она террористическая, я... Принципе, ну, то есть, выходит, ты террорист? Получается, да. А почему пошел на войну вообще? Личный интерес? Интерес был в том, что мне нужен был чистый лист. Это точно не из-за денег. Чистый лист, и у меня, ну это личное то, что у меня отец умер. Матушка одна осталась. Она намучилась. Я пытался выйти из тюрьмы как-то работая, еще что-то, ну, такими способами, ну, до, там, без разницы мне, лишь бы поближе быть туда. А они ну, всячески препятствовали мне. То есть ни иск не заплатить, ни не выйти, ничего не давать. Ну смотри, ну понимаешь, это твои личные проблемы, да? Да, это моя личная проблема. Это твои личные проблемы внутри государства. Верно. Я согласен с этим. Ну то есть решать его за счет другого государства и боев в другом государстве, это как-то не алло, да? Вот чисто так. Да, да. Но на тот момент, который мне говорили информацию, доводили, это выглядело совсем иначе. Приехав сюда, я действительно увидел, что это все не так. А что говорили? Ну, то, что террористы мирных жителей обстреливают, просто обстреливают, и я не знаю, по какой причине, то, что там делят, ну, то, что они хотят в состав России войти. То есть там какие-то движения у них вот такие политические. Гражданский видел в Украине? Гражданских в Украине? Да, да, видел. Что говорили? Да мы не разговаривали. То есть я, вот, допустим, иду вижу там бабушка какая-нибудь или что там. Ну, добрый день, то есть. Ну, встречали ну, вас, были рады или как, вот как это все происходило? Ну, то, что рады, я бы не сказал. Просто видят, ну, солдат солдат идет. Я бы не сказал, что там, о, наконец-то приехали, там, или что-то. Нет, такого я не видел. Ну, то также представляет в России это все, что здесь ну, как бы ждут освобождения, правда? Нет, в России показывают то, что наши как заходят, там, я не знаю, свадьба. Там все, у, -у приехали наконец-то нас освободить. Надо что-то освободителем называют, я уже не первый раз слышу. То есть нам обращаются освободители. То есть от чего освобождать-то, если они тут между собой, весь конфликт. Между собой ребята что-то не решили, там области и все. Мы ну какого вообще полезли сюда? Ты имеешь в виду Донецк и Луганск, да? Ну да, вот эти области, которые, ну это же страна одна была. Да. То есть они между собой что-то не разобрались там или что-то, мы вообще зачем сюда приехали? То есть я сейчас вижу эту ситуацию, что мы здесь вообще не нужны. И не были нужны. Не только сейчас, изначально. То, что мы здесь не нужны никак. За что воюет друзья, можете объяснить? Нет, не понимаю сейчас уже за что. Раньше объясняли вот то, что террористы, а сейчас, видя всю ситуацию, которая происходит, я не понимаю, что им надо. На выборы ходил? Не, я же в тюрьме сидел. Мы... Не, до этого. Нет. Вообще? Стараюсь не такие мероприятия. Почему? Да ну, зачем? Все равно бизнес все выберут, мне кажется. Ну, там же уже все определено, кто и будет у руля, и кто чего. Ну, не первый день же я живу в Нижнем Новгороде, как это бывает. Изначально. Будет Владимир Владимирович. Все. Тебе нравится Владимир Владимирович? Говорит хорошо. Да, все. Ну, хотелось бы, чтобы это все, конечно, закончилось побыстрее, но я не знаю. Мне иногда кажется, что ему информацию вообще как будто доносит ну, совсем не так, как она есть. А смотри, а почему такая постановка вопроса, да, информация об этом всем? Вот я уже не первый раз слышу, что бояре плохие, а царь типа хороший. Ну, это ж Путин как бы э, верховный главнокомандующий. Он, приказ, он приказы отдает. Он виноват лично в этом всем. А вот как бы россияне хотят его как бы отмазать. Ну, типа там Шойгу плохой и так далее, но он как бы ответственный за всю страну и за то все, что делают россияне. По сути, да. Я не знаю, почему так. Ну, и вот даже ты это стараешься, да, вот там типа ему не так доносят. Ну, потому что по делу действительно вот как происходит. Я не думаю, что он хочет, ну, я не думаю, что он хочет вот этого кровопролития какого-то. А почему не думаешь? Он же хочет захватить территории. Он же думает, что такой страны, как Украина, нет. Как нет, если она вот? Она есть, но она не должна существовать для него. Ну, я слышал только по поводу вот этих областей, то, что он хочет присоединить и помочь им, чтобы не было никаких террористов. А так как вопрос у них в Украине не решается мирным путем с 14 или с какого, с 14 да, года, они присоединяются к Украине, он берет их под свое крыло и защищаем эти области. Ну, а вот ты, такой расклад. А ты знаешь, куда заходила российская армия, с каких направлений? Нет. Мы не заходили, нас вот привезли куда и Ты в курсах, что когда началось э, полномасштабное вторжение, э, шли на Киев, Херсон, Сумы, Харьков? Сразу? Конечно. Нет, на Киев нет. Даже по телевизору на Киев не говорилось. Ну как нет? А Буча, Ирпинь? Эти нет, все места? не слышал. Я редко смотрю телевизор, но вот то, что говорилось, еще удивляюсь. Почему по Киеву не бьют, если хотят завоевать? Просто я слышал... Они просто не взяли. Некоторые высказывания, почему Киев сразу не хотят, допустим, взять, чтобы все разрешилось? Или что-то как-то... Ну, от некоторых я слышал это. Они пробовали взять, но не взяли. Вот, ну, так я вот и говорю, потому что по новостям и говорилось, что на Киев никто не идет. Я слышал, здесь же опять говорили, что зашли с Херсона. Херсон там что-то разбомбили с одной стороны Днепра. Они взяли Херсон. Россияне взяли, потом... Наши ушли потом. Да. На другую сторону опять отошли. Да. Вот это я слышал. А чтобы на Киев наступали, нет. В Киеве я видел только технику разрушенную, которая трофейный, что ли, еще что-то, Зеленский пока... Саша, а у меня такой вопрос вот да, сейчас, вот я так все слушаю, так что, типа, Путин со своими СМИ 140 <laughs> лимонов или как? Может быть, рейтинги какие-то создает. Не, ну, Может ну, типа, быть, никто ничего не слышал. Ну, то есть это все обман? То есть 140 миллионов я живут считаю, в обмане? Я сейчас вижу, что это обман. Я здесь сейчас нахожусь и видел все своими глазами. Разговаривал с людьми, которые, ну, с кем мне пришлось поговорить действительно нормально, спокойно, без всякой агрессии, которые действительно подсказали мне, ну и показывают фактами, отношением своим, что действительно это все не так. <laughs> Я это увидел сам лично. Хотя, когда я был с той стороны, мне казалось, что здесь жестко. Последний соцопрос показал, что ответственными за войну украинцы почти 90% или 80% считают, в том числе и простых россиян, через то, что они это все поддерживают. Ну, по сути, тот, кто, да, участвует в этом конфликте, не разобравшись, да, он тоже виноват, если все это разбирать. Да. Нет, даже те, кто не воюет. А вот то, что с молчаливого согласия это все происходит. Народ. Ну, много народу, кто не поддерживает эту войну. Их не видно. Украинцы их не видят. Где они? А что они могут сделать? <laughs> Это другой вопрос. Они тоже Украинцы тоже этого не понимают, э, ответа, а что они могут сделать. Они много чего могут сделать. У нас маленькая политика другая, не как у вас. У нас в открытую не говорят против правительства у нас не говорится об этом. Ну, потому что это сразу разгонит. Малыми группами это разгонит, это толку нет, пересажают, вон пакетов тебе в карман кидают, все, с наркотиками. Ну, найдут способ закрыть. Был бы человек, закрыть его не проблема. Так, походу, русским просто нравится так жить в этом говне? Не знаю, скорее всего, что делать. Приспосабливается каждый, кто как может. Вот я зарабатываю там 100 тысяч а сосед у меня, допустим, 10 тысяч. Ну, я могу им помочь как-то, но я его не буду тянуть. Нет сплоченности никакой, неорганизованности, не сплоченности. Как в городе, так и в стране, так и здесь я увидел, какая здесь сплоченность, даже в армии. Вот сейчас я увидел, когда шли воевать, я увидел, никакой сплоченности вообще нет, ни слаженности действий, ничего нет. Я был в шоке, когда я шел с этими ребятами воевать. Я вообще... Мне просто было страшно за свою жизнь, потому что благодаря таким действиям я могу просто умереть, ну, я не знаю, из-за ерунды из какой-то, потому что они так отнеслись. Это не войска. Так, ну, я насколько мало понимаю, допустим, в военном деле, ну, хоть что-то, ну, элементарная вещь, там, соблюдение тишины или там какие-то передвижения, там, ну, без шума, без сигарет, там, идут, курят, там, или в доме в каком-то сидят, начинают курить. Я говорю, ребята, вас снайпер сейчас издалека, он опытный, здесь он уже, я не знаю, сколько служит, он вас увидит и башку вам отстрелит. Нормально все. То есть даже элементарно в этих вещах у нас нет слаженности, начинается ругань. Вот это все, нету сплоченности никакой, так же и в стране у нас. Мне хорошо, а тебе плохо. Все, до свидания. Хочешь что-то сказать украинцам? Да, мне стыдно, что я приехал сюда, не разобравшись в этом деле. Извинением, конечно, тут не поможет, но я действительно чувствую себя неправым, что поехал сюда воевать. Единственное, что, что тут сказать, ну, мне повезло, что я еще никого не убил. Я никого не застрелил. То есть, хотя бы, ну, я не знаю, что еще сказать. Только вот в этом... Больше что еще сказать? Они все сами знают, и с кем я разговаривал тоже, и понимают то, что некоторые там входят в положение. Но все равно я считаю для них врагом. Они меня осуждают и заслуженно осуждают. Россиянам? Что, что-то хочешь сказать? Подумайте, прежде чем идти воевать сюда. Ну, особенно в ЧВК. Не суйтесь. Ну, не наша правда здесь. Они сами должны разобраться. Не лезьте. Ну, к Владимиру Владимировичу, чтобы поскорее, может быть, нашел какой-то способ более дипломатический, а не кровопролитный. Такое решение конфликта этого чтобы поскорее все это закончилось. Просто гибнут очень, очень много гибнут людей, что с нашей, что с их стороны. Мирное население, военных, очень много гибнет. Я желаю, чтобы мы поскорее, конечно, все-таки нашли они какое-то общее решение, и это все наконец-то закончилось. Это очень страшная вещь.